咁前排我就整咗个香港落雪嘅 effect 铺咗上 IG 啦。咁今日我又会同大家拆解下呢一段 effect 啦。咁好啦，我哋由前期制作开始先啦。Let's go。又嚟行狮子山啦。咁今日我行山咧，就有个 idea 想影嘅。唔理啦，上咗山先讲啦。Let's go。哇，终于上嚟狮子山啦。咁我今日系有啲咩 idea 要拍咧？我系想拍个 fake snow scene 嘅。咁我上网睇咗个 tutorial。 跟住，我覺得可以整喺香港呢個城市景度啦，跟住配埋啲山系少。咁今日我打啲咩咧？好，我打打機。咁我要影呢個 fixed o w 先咧，要準備啲咩咧？咁我諗你自己上埋鏡嘅。咁所以第一樣要準備嘅咧，就 <laughs> 係呢件我平時去雪山嘅褸啊，黐孖筋。一陣影一定熱到爆炸，加埋今日咁晒咧。咁其實今日咧係真係晒得滯，我原本諗住陰天影嘅。 阴天影出嚟嘅效果一定个对比冇咁强咧，一定影得好。咁第二样要带嘅咧，同大家分享就系呢样嘢啦。哇，飘嗰啲高筋面粉，因为阵间我就会淋喺个头咧，就扮少落雪嘅 feel。冇乜，哇，已经见到系咁爆出嚟啦。哇，落雪啦！我诶，决定就喺呢度影啦。个太阳一直都系咁 Q 晒，咁冇办法啦。着雨衣啊！ 又攞麵粉，我要慳住用啊啲麵粉，我得少少嘅嗰度。哇！好熱啊！黐孖筋，哇！要同自己講好凍，哇！好凍啊！好凍啊！誒、啊，笠埋頂帽係咪似啲啊？哇！好熱啊！好，高筋麵粉出動，哇！落雪啦！我哋擺啲喺個頭度，喂喂喂，喂，遲啦係嘛？ <laughs> chị mì phấn chị mì phấn chị mì phấn chạy một ký rồi phấn à không tông à không tông à à lọc sư là à lọc không tông à見唔見到有下氣啊？我已經用咗勁多麵粉啦，得翻一下咯。哇！我頭髮勁亂，之後留翻一下麵粉嚟整日落咯。 晒面粉啦，已经冇晒，冇晒面粉。啊！冻啊！落雪啦！落雪啦！咁大家睇到呢度咧，就可能會問啦：，喂你都係整嗰啲面粉喺個膊頭度啫，咁點解可以整到佢好似落雪咁咧？咁我而家就解釋俾大家聽啦。好啦，咁我首先同大家解釋下先。咁點解？咁成個原理簡單啲嚟講咧，就係利用光嘅一面，整到更加爆光啦，令到大家睇落就好似～ 就好似感覺上有雪咁啦，咁令佢更加曝光之後，就再做啲 carving 啊，佢更加似一樣雪啦。咁然後再用啲 3D p a r t i c u l a r 整啲假雪出嚟咧。咁大概個 f f e c t 就係咁啦，都係聽明，唔緊要。我哋即刻入 A E，Let's go。好，入到嚟 after e f f e c t 啦。咁我第一樣做嘅咧就係 mask ou 咗所有將會鋪上雪嘅嘢啦，就好似呢度地下啊、野草呢啲，我全部都 mask ou 咗嘅。咁 mask ou 咗每樣嘢之後咧，就係套呢幾個 f f e c t 分別就係天、l e v e l Gaussian blur 同埋 grow。咁成個 effect 嘅由來，最主要就係用 levels 將淺色嘅位令佢更加曝光變成白色啦，然後再用呢個天將佢成個色系變灰。咁大家就會睇落感覺上好似有雪咁樣啦。咁我視乎情況會再用 g l o w 同 Gaussian blur 再微調一下嘅。然後到啲草啦，咁基本上都係 copy and paste 嘅啫，只不過係 a d d r e s s 嘅数值未必一樣啦。 哇！眨下眼已经整到一半咁滞啦，然后就整呢个城市景啦。咁城市景我就唔用同一个方法啦。咁最主要其实都系整啲雾啊、白啲啊、光啲啊，令佢感觉上好似雪睇唔到尽头一样啦。最尾就系天空啦，天空我都系用翻城市景嘅方法整到爆光啲、蒙啲，更加似落雪应该有嘅画面。咁就已经完成咗一半啦。我真恭喜你啊！诶，咁大家嚟到呢度就留意到，哇！

大家见到我喺 Air 嘅 Win 入边 set 咗几个 Keyframe 啦，咁令到啲雪会有时左飘或者右飘啦，然后就 match 翻镜头嘅走动，咁大家睇落就会感觉上啲雪更加真实啦。咁然后大致上就系咁啦。之后咧，我哋剩低嘅就系一啲山 design 同埋 color grading 啦。咁又系你啦，Premiere。好入到嚟 Premiere 啦，咁大家见到啦，就系基本上一啲。 山地山啦，有啲風嘅聲，同埋再整一啲 colour g r a d t i n g 啦，令佢睇落更加靚啦，成個畫面。咁大致上個 e f e c t 就搞掂啦，係咪好簡單呢？冇錯，我都覺得好簡單啦，我用咗幾個鐘就搞掂咗啦。咁最尾我就要俾個 huge 收 t 整 tutorial 呢條友，叫做熱加喂，真心 sorry sorry，唔識讀真係唔識讀。

恭喜你